Je m'appelle Seyne Oudjahate, J'habite à Thiès, quartier extension. Je suis née 1er juillet 62. Je suis mariée. Mon mari est gendarme en retraite. J'ai sept enfants, cinq garçons, deux filles. Les filles sont dans l'école. Les autres travaillent. Mhm. J'ai une petite boutique à la maison. Je vends là-bas chaque jour du pain, sucre, lait des denrées alimentaires. Durant l'année, je vends ici le charbon dans la maison. Les gens viennent ici pour acheter. J'ai la qualité de, charbon qui vient du Tamba. Le charbon qui vient du Tamba est plus bon que les autres. C'est pourquoi les gens me préfèrent. J'achète des petits moutons, petits, petits. Je les garde jusqu'à la fête de la Tabaski. Je le vends et j'achète des autres encore. Si j'achète, j'achète des moutons, des petits moutons à 50 000, je le donne à manger jusqu'à 6 mois ou 7. Les prix, c'est moi qui l'a fixé. Suivant son évolution et le poids du mouton, c'est ça que je fais les prix. Jusqu'à 100 000 francs ou 110 000. C'est rentable. Comme je n'ai pas d'espace, je ne peux pas faire plus de moutons. C'est le problème d'espace. Je vais des poulailles, j'achète des poussins. Si ça fait un mois, cinq jours, je le vends. Tu peux vendre chaque poulet à 2500. Donc si tu as beaucoup de cartons, le carton c'est 50 poussins. Si tu en as beaucoup, ah, tu gagnes un peu. Mhm les gens me connaissent dans le quartier parce que depuis que j'habite ici je fais la commerce je ne sors pas ma maison tout ce que je travaille et je vends c'est ici dans ma maison parce que je suis une bonne ménagère c'est moi qui qui prépare les enfants vont à l'école mon mari est la vie d'un retraite ça ne suffit pas c'est pourquoi moi aussi je travaille et je gagne pour faire mes besoins et aider mes enfants. Mhm. Ma mère est là, mes soeurs, mes frères, elle les dépense chaque jour. Nous, Africaines, nous, nous avons beaucoup de frais. Parce que si tu as une famille qui n'a pas d'argent, c'est toi qui le donnes. <laughs> Il faut travailler là. Il faut travailler ici au Sénégal. Il faut travailler parce que ce que tu as, ce n'est pas suffisant pour toi. J'ai six ans avec Corée. J'ai mon compte individuel. Mhm. Parce que les marchandises, tu vends petit à petit. Il faut que tu aies avoir une compte là-bas pour que chaque moment, tu vends, tu le gardes là-bas. Jusqu'à tu as la somme, tu vas acheter. J'ai fini ce mois-ci le crédit, mais j'ai pris trois fois de crédit avec Corée. Voilà, sept mois passé que j'ai fini avec eux. Le premier montant que j'ai pris, c'est 200 000 francs. Je le mets dans la, petite boutique. Quand le crédit est fini, je prends encore. La deuxième crédit, c'est 300 000. Je le paye à je pense que 10 mois ou un an. La troisième, c'est 600 000. J'ai fini le mois passé. Les 600 000, je les dépensé dans, dans le charbon. Parce que le charbon, si tu fais une stock, c'est cher, c'est de l'argent. Banque courue, c'est bon. Parce que son intérêt, c'est pas beaucoup. Le courrier aide les gens qui n'ont pas les moyens. Ils ont bon si tu prends l'argent, si tu travailles, tu gagnes un peu. Mais les gens de Corée sont bien. Elles ont comme une famille avec les clients. Elles leur donnent confiance. Hein. Si tu rentres là-bas, on dirait que tu es dans la famille. Tu oublies ça que c'est une banque que tu prends de l'argent. Si tu rentres, tu rentres dans la famille surtout. C'est ça qui me touche au Corée pour me rester chaque fois que le, crédit est fini. J'ai envie de prendre. Mhm. Si je termine mon crédit de 600 000, j'ai dit à Madame Kenny et Anna, maintenant si je viens pour prendre, vous me donnez 5 euh, millions parce que <laughs> je voulais acheter une belle maison pour la faire des locations. Donc, je voulais prendre 5 millions. Madame, Kiri me dit, ah, il faut prendre, prendre petit à petit, on augmente petit à petit jusqu'à là-bas. Je lui ai dit d'accord. <laughs> c'est ça c'est ça mon projet que je voulais pour préparer mon retraite. Parce que avec l'âge, tu ne peux pas travailler. <laughs> Donc, il faut préparer ton retraite que même si tu ne travailles pas, tu avoir un projet que tu gagnes un peu.